una propagación y esta tiene cinco propagaciones de las cuales tres que son el resultado de las propagaciones exitosas esta se puede volver a la planta originaria esta esta todo interconectado